हेलो वेलकम फ्रेंड्स एक छोटा सा फॉर्मूला जो गूगल शीट में आपको एलसीएम के बारे में बताएगा वो क्या है आइए समझ लेते हैं यहां पर देख सकते हैं अगर मैं यहां पर कुछ नंबर लिखता हूं लाइक 6 लिखता हूं ठीक है ये 6 लिख दिया इस कॉलम में और यहां पे आता हूं इस सेल में लिखता हूं 7 और इस सेल में तो ये तीनों सेल्स में कोई ना कोई वैल्यू हमने लिख दी है अब यहां पर हम एलसीएम का फार्मूला लगाते हैं ये आपको एक्सेल में भी मिल जाता है अब ये एलसीएम का सिंटैक्स क्या कहते हैं अगर आप एक बार में तीनों को सेलेक्ट करते हैं और अब एंटर प्रेस करते हैं तो यहां पर एक 126 आ रहा है यानी इन तीनों का एलसीएम 126 होगा ठीक है इसको छोटे तौर पे करके दिखाता हूं जैसे सपोज कीजिए यहां पर अगर कुछ और लिखा हो लाइक यहां पर 2 लिखा हो ठीक है और यहां पर 9 लिखा हो तो इस कंडीशन में 18 आ जाएगा अब जो एलसीएम निकालने का ट्रेडिशनल मेथड होता है वो यही तो होता है कुछ इस तरीके से तो यहां से हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं देखते हैं क्या होता है 2 3 6 हो गया और यहाँ पर कॉमा देंगे टू वन जो टू हो गया नाइन तो डिवाइड होगा नहीं टू से तो यहाँ नाइन का नाइन लिख देते हैं ठीक है अब यहाँ टू थ्री लिख देता हूँ ये थ्री से डिवाइड हुआ तो थ्री से डिवाइड होगा तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा और फिर आप इसको थ्री से एक बार और डिवाइड कीजिए कुछ इस तरीके से तो ये वन है कॉमा ये वन है और ये वन टाइम में डिवाइड हो जाएगा तो थ्री थ्री ज़ा नाइन टू ज़ा एटीन यानी कि आंसर आपका कितना आ रहा है थ्री ये टू है और इंटू थ्री करिए सिक्स हो जाएगा और सिक्स थ्री ज़ा एटीन यानी कि आंसर आपका आएगा इसमें कितना एटीन आएगा तो ये बहुत इजी है मैंने आपको दिखाया है गूगल शीट पर ये कुछ इस तरीके से आया था ये देखिए अठारह आया हुआ है यहाँ पे तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें thank you for watching hello welcome friends एक छोटा सा फॉर्मूला जो गूगल शीट में आपको एलसीएम के बारे में बताएगा वो क्या है आइए समझ लेते हैं यहाँ पर देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिखता हूँ लाइक सिक्स लिखता हूँ ठीक है ये सिक्स लिख दिया इस कॉलम में और यहाँ पे आता हूँ इस सेल में लिखता हूँ सेवन और इस सेवन में लिखता हूँ नाइन ठीक है तो ये तीनों सेल्स में कोई ना कोई वैल्यू हमने लिख दी है अब यहाँ पर हम एल्सियम का फॉर्मूला लगाते हैं ये आपको एक्सेल में भी मिल जाता है अब ये एल्सियम का सिंटेक्स क्या कहते हैं अगर आप एक बार में तीनों को सेलेक्ट करते हैं और अब एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर 126 आ रहा है यानी इन तीनों का एलसीएम 126 होगा ठीक है इसको छोटे तौर पे करके दिखाता हूँ जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर अगर कुछ और लिखा हो लाइक यहां पर 2 लिखा हो ठीक है और यहाँ पे नाइन लिखा हो तो इस कंडीशन में एटीन आ जाएगा अब ये एलसीएम जो आप कैलकुलेट करते हैं बिल्कुल उसी मेथड से ये आपको आंसर देता है अगर आप कुछ और यहाँ पर एचसीएफ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एचसीएफ का कोई भी फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा जबकि एल्शियम का फॉर्मूला मिल जाता है